Bestäm den privativa funktion till funktionen 2 sinus 6 minus 6 cos 3 som uppfyller att när man sätter in pi genom 3 i den primitiva funktionen ska, ska svaret bli lika med 2. Vi börjar med att bestämma samtliga primitiva lösningar, det vill säga att vi lägger till ett c. Primitivfunktionen blir sinus 2 sinus x blir minus 2 cos x och minus 6 cos 3x blir 6 sinus 3x delat 3. Måste alltid komma ihåg att dela med innerderivaten. Och så plus c. Och då fixar vi till det. 6 delat till 3 blir 2. Och här ska vi sätta in, vi byter ut alla x mot pi, pi genom 3 och då ska svaret bli 2. Jag sätter in pi genom 3 överallt. Och då ser vi att cos pi genom 3, tittar vi i tabellform det så är det en halv. Och 3 pi genom 3 blir pi och sinus pi är lika med noll. Så då kan vi få fram att minus 2 gånger en halv är minus 1 och så får vi en noll här plus c ska bli lika med 2. Och räknar vi ut det här så får vi att c är lika med 3. Så den primitiva funktionen ser ut så här. Minus 2 cos x minus 2 sinus 3x plus 3.